别打！别打！ 有人。 的像起了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷得可以，带你去吃草莓冰。淇 Can you come